女孩女就冇啦，阳光猛男就一件。今次冇女冇嘢食，简单带大家睇下乌溪沙嘅新石，仲有两粒有五百八七成嘅心心石，真辛苦晒你啦！希望大家可以好好欣赏，唔一定行下旅游先有靓景噶嘛。仲有我呢件新衰 boy 陪你添，系咪先？益晒你啦！